kubera iki cyorezo cya kovidi hari igihe akazi kabura ukamara wenda nk'ukwezi nta kazi ufite jya urumva ko wowe uri mu kazi mu gihe cy'ubushomeri wumva ko imibereho yawe yawe n'urugo aba ari ikibazo ngewe amazina yanjye nitwa nyina umuhanzi christophe ubundi ngewe akazi nkora nkora ubufundi ibintu byerekeranye n'ibirahure byerekeranye n'amashanyarazi yewe nafashe umwanzuro wo kuba nabaza nkankorera hafi y'iwacu akazi kerekeranye no kwakira mukerarugendo kuko twegeranye na community center ihuza parike n'abaturage hariho nabasha kugira ngo kubona kuri amafaranga ibyo wari ukeneye ukaba uzamutse mu rwego rushimishije ku buryo n'uwundi muntu wese wakubona nawe bati bari bari abantu ko bazamutse cyangwa se kuriya muntu yazamutse parike yaramuteye inkunga hano hari amahirwe menshi kugira ngo ube wabona akazi ubwo iyo utazi akandi kazi usanga hari n'izindi mbogamizi icyo nabasangiza ntuzahugire mu kazi kamwe ahubwo uzaharanire kugira ngo umenye n'akandi kazi kiyongera mu by'uzi kuko numara kubimenya uzajya usanga uhamagawe hamwe uhamagaye n'ahandi ugiremo amahitamo y'aho ugomba gukorera ushaka kubona akazi gatoya gahari kaguhemo amafaranga makeya ariko kazaramba ukabona n'akandi kaguha amafaranga menshi ariko katazaramba ugahitamo akazi kazaramba ako kazaramba niko kabasha kuzabasha gutungira umuryango